Si t'agraden el té verd i la tempura i et tornen boig els kimonos, afegeix a la motxilla un bitllet a Japó. Si el teu web parla en català i vols ampliar la teva audiència, afegeixi aquest estiu un punt cat. Entra a domini.cat i registra ara el teu domini per només 5 euros. Guanyaràs visibilitat mentre fas vacances. A internet i en català, puntcat!